Здорово, здорово, здорово, здорово, но как ты, как твое настроение? За окном просто отвратительнейшая погода, вовсю хренач дождь, осень в самом разгаре, и только барвиха согревает мне душу. Прошлая серия «Пути до 1 миллиарда» набрала порядка 7 тысяч просмотров, и я понял, что тебе эта тематика очень понравилась, именно поэтому я продолжаю данную рубрику снимать именно для тебя. В прошлой серии мы с тобой разобрались в том, какая же все-таки самая лучшая работа для новичка, доступная уже на первом уровне. Мы поработали на нескольких работах, практически на всех доступных работах новичку, и выяснили то, что самая прибыльная работа именно шахта. Но опять же, при условии того, что что действует акция X2 по выходным или праздникам, при условии того, что ты получаешь все начальные бонусы, пока прокачиваешь свои навыки шахтера, и при условии того, что ты удачно по хорошей цене продашь все добытые тобой ресурсы на данной работе. Но как только мы с тобой собрали все бонусы, достигли уже третьего уровня, пришло время двигаться дальше. Я решил разобраться в том, какая же все-таки самая прибыльная работа именно на третьем уровне. И тут я разработал для тебя целую концепцию, состоящую из нескольких работ и еще нескольких секретов конкретных способов заработка, доступных на третьем уровне. Смотри очень внимательно, здесь будет очень много полезной информации для тебя. Причем неважно, новичок ты или уже вполне себе опытный игрок. Думаю, любой найдет для себя что-то полезное в данном ролике. Погнали! Итак, как ты уже, наверное, понял по превью, сегодня мы с тобой будем обозревать работу водолаза, но мы не просто будем фармить бабки на данной работе, а будем совмещать данную работу с рыбалкой, ведь они находятся в одном месте, и тебе не придется далеко куда-то ездить. Ты закупаешь все необходимое необходимое – наживку, удочку, которая тебе доступна на твоем уровне рыбака. Очень важно прокачивать данный уровень рыбака, ведь чем выше твой уровень, тем круче ты можешь позволить себе удочку. А чем круче у тебя удочка, тем быстрее ты будешь вылавливать рыбу, а соответственно зарабатывать деньги. Рыбалка – топ заработок на данном проекте, причем неважно какой у тебя уровень. Так что всегда старайся максимально прокачивать свой навык рыбака. Выловив необходимое количество рыбы, ты отправляешься в ближайшую закусочную и продаешь всю эту рыбу за 20 тысяч рублей. Очень важно продать съедает всю рыбу в течение 5 минут, как ты закончил рыбалку. Ведь если ты не успеешь, то ты получишь вместо 20 тысяч всего 15 тысяч рублей. Сразу же после этого ты возвращаешься и отправляешься на работу водолаза. Ведь после окончания рыбалки у тебя начинается КД. КД длится 20 минут. 20 минут ты не можешь снова приступить к этой работе. И в течение этих 20 минут ты работаешь на работе водолаза. На работе водолаза я тебе советую работать опять же по выходным и праздникам, когда действует акция X2. Ведь на данной работе ты можешь зарабатывать за каждый выполненный тобой маршрут аж 1800 рублей при акции X2. Я советую тебе выполнять именно вот этот маршрут, который находится справа. Данный маршрут самый короткий и занимает дорога туда-обратно примерно 1 минуту 40 секунд. И за 10 минут ты можешь выполнить примерно 5-6 таких маршрутов. И при акции X2 зарабатывать порядка 10 тысяч рублей как раз таки за те самые 10 минут. Пока длится у нас КД на рыбалке, мы можем заработать с тобой порядка 20 тысяч рублей. Тут очень важно следить за временем. Как только проходит 20 минут, ты снова снова отправляешься на рыбалку. Пробегаешь пешком буквально несколько метров и приступаешь к ловле рыбы. Данная рыбалка в среднем занимает порядка 10-12 минут. Опять же, все зависит от того, какой у тебя уровень, какая у тебя удочка. Плюс дорога до закусочной и обратно еще порядка 2-3 минут. В среднем мы будем брать с тобой 15 минут на ловлю рыбы и ее продажу. Плюс 20 минут КД, пока мы работаем с тобой на работе водолаза. За эти 35 минут ты можешь заработать 40 тысяч рублей и приступить уже второй раз к рыбалке, на которой сможешь заработать заработать еще за 15 минут 20 тысяч рублей. Итого получается, что примерно за 50 минут мы с тобой можем поднять порядка 60 тысяч рублей. Да, нам нужно будет несколько тысяч рублей тратить еще на удочку и на наживку, но не забывай, если ты не так давно занимаешься работой водолаза, то у тебя доступны такие же начальные бонусы, как нам были доступны и на шахте. Прокачивая свой навык, постепенно ты будешь получать бонусы в виде 5000 рублей на свой баланс. И за этот час, благодаря такому способу способу заработка у тебя должна выходить сумма в среднем порядка 70-80 тысяч рублей. Ты спросишь, откуда нам взять еще 20 тысяч рублей за этот час? И тут начинается самое интересное. Как мы уже с тобой выяснили в прошлом ролике, как я тебе говорил, самое лучшее, если ты планируешь на что-то донатить, это привилегии VIP Gold. Данная випка на Барвихе покупается не на месяц, не на два, она покупается навсегда. Грубо говоря, по акции X3 на донат, выходные или праздники, опять же, ты закинул пятихатку, забрал себе эту випку, и она с тобой останется останется навсегда на твоем аккаунте. И благодаря данной випке, помимо дополнительного слота на автомобиль, ты получишь самое интересное – это депозит. Тебе будут капать проценты за то, что ты ничего не делаешь. Как я тебе рассказывал в прошлом ролике, мы с тобой подняли там достаточно неплохую сумму на шахте и все закинули на свой основной счет, а именно 500 тысяч. Это максимальная сумма, которую туда можно закинуть. И каждый Payday нам капают с этих денег проценты. Я советую тебе набирать 700 тысяч на своем балансе, чтобы у тебя всегда там была такая сумма. Максимальная сумма, которую можно собрать, порог именно той суммы, которая будет капать под проценты, это 750 тысяч. Но бывает и больше. При условии того, что если у тебя последний пайдей выпало 749 тысяч на твоем балансе, то следующий пайдей на твой счет упадет еще. Но если выпало уже 750, больше не упадет. Езжай и снимай данные деньги. Причем не снимай какую-то огромную сумму, если у тебя там на счету, грубо говоря, 750 или 760, 50 тысяч, ты снимай ту сумму в районе 50-60 тысяч, чтобы у тебя на балансе всегда оставалось ровно 700. При этом условия тебе будут падать максимальные проценты, максимальная сумма денег, а именно порядка 10-11 тысяч каждый час, тупо с депозита. Ты ничего не делаешь, но тебе стабильно капают эти деньги ежечасно. Также, помимо этого, на третьем уровне ты можешь спокойно вступить практически в любую организацию, но для этого тебе необходимо знание РП-терминов. Если ты планируешь долго играть в КРМП или САМП, я советую тебе их выучить, но если тебе тяжело, для начала ты можешь усесться у ПК ПК, открыть в интернете РП-термины сам или КРМП, ну или даже если у тебя есть второй телефон, можешь у кого-нибудь одолжить, из родителей там или у друга, и оставить себе подсказку на момент собеседования. Обязательно следи за общим чатом. В общем чате рано или поздно появится сообщение о том, что в какую-то из организаций проходит набор. И в этот момент тебе нужно отправиться на точку, указанную в координатах GPS. Лучшая организация, в которую я советую вступать новичку, это именно ОПГ, одна из трех доступных мафий на проекте. Это украинская, славянская мафия и азиатская мафия мафии, потому что именно в мафиях самый лучший заработок из всех организаций на начальных рангах. На первом ранге в мафии ты сможешь получать уже 7000 рублей каждый payday. Если ты будешь прокачиваться по рангам, заниматься всем этим делом, скидывать все это на форум, то это будет только замечательно, это будет только большим плюсом именно для тебя. Но если у тебя есть на это время, мы сейчас, конечно, этим заниматься не будем, мы просто вступим в организацию, чтобы показать тебе, как максимально зарабатывать деньги в фк режиме. То есть ты не работаешь, ты ничего не делаешь делаешь, там просто ловишь рыбку, там зарабатываешь, работаешь на водолазе, и помимо этого каждый payday, чтобы ты получал максимальную сумму денег. Быстренько проходим с тобой собеседование, получаем форму, вступаем наконец-таки в ОПГ. Все, теперь каждый час мы будем получать зарплату. Помимо депозита, который нам капает 11 тысяч рублей, мы также будем с тобой получать 7 тысяч рублей за то, что мы просто с тобой состоим в ОПГ. Итого это уже 18 тысяч рублей. Также каждый пайдей у меня капает пенсия, так как у меня высокий уровень. Пенсия капает, как я тебе уже говорил, с 15 уровня. Если я не ошибаюсь, начальная пенсия равняется 500 рублям. И каждый последующий уровень к твоей пенсии будет прибавляться еще по 200 рублей. У меня пенсия, как ты уже видишь, 3100 рублей. Итого нам капает с тобой уже порядка 21 тысячи каждый пайдей. За то, что мы ничего с тобой не делаем, мы занимаемся своими делами. Где-то подрабатываем, работаем, но каждый пайдей нам капают эти деньги. Если ты будешь расти по уровню, то твоя пенсия будет увеличиваться. Если ты будешь прокачивать прокачиваться в своей организации, то твоя зарплата также будет увеличиваться. Обязательно внимательно следи за своим основным счетом. Следи за тем, чтобы у тебя сумма не превышала ограниченной чтобы у тебя всегда на балансе было 700 тысяч рублей. Снимай эти деньги. Набирай 750-760 тысяч, езжай, снимай эти 50-60 тысяч, оставляй всегда 700 косарей. Но ты мне скажешь, блин, Карп, но у меня нету пенсии, у меня очень маленький уровень, что же мне делать? Если у тебя уже есть третий уровень, ты можешь вступить абсолютно в любую из семей. Очень важно для тебя, как новичку, вступать именно в ту семью, в которой есть зарплата. Некоторые семьи устанавливают на различные ранги свои зарплаты, платят конкретно зарплату за какие-то действия, за то, что ты ходишь на стройки, там выполняешь что-то еще, там ходишь на кап, захватываешь зоны. Но для АФК заработка я тебе советую вступать именно в ту семью, у которой на сервере захвачены зоны, большинство, большее количество зон на всем сервере. К примеру, на нашем сервере это топ-1 семья Дупталеоны, и у них захвачены абсолютно все зоны. Как правило, так бывает на всех серверах. Если какая-то семья конкретно каптера, они захватывают все зоны и сидят все участники данной семьи на максимальной зарплате. Максимальная зарплата там равняется порядка 5000 рублей, что является даже больше, чем моя пенсия. И вступив в данную семью, ты можешь абсолютно ничего не делать, также каждый пайды тебе будет капать еще там 5-5500 на счет. И суммируя все вот эти вот АФК заработки, я их именно так называю, потому что на данных заработках тебе, в принципе, практически ничего не надо делать. Ты можешь заниматься своими делами, как я уже сказал, и зарабатывать эти денежки. И суммируя вот все вот это, ты будешь получать еще порядка 23-24 тысяч рублей в общей сумме каждый Payday. И как я тебе уже сказал, работая на водолазе при акции X2, получая все начальные бонусы на данной работе, совмещая эту работу с рыбалкой, прокачивать там навыки. Да, кстати, на рыбалке еще можно вылавливать титановую пластину, которую также можно продавать в торговом центре. В общем, совмещая все вот это, плюсуем вот этот АФК заработок, о котором я тебе рассказал, мы можем с тобой получать порядка 100 тысяч рублей за один час уже на третьем уровне. Что лично, как я я считаю, вполне себе неплохо. И пофармив так какой-нибудь выходной денек, 5, а то и 10 часов, я знаю ребят, которые играют и по 12 часов, и по 15, мы с тобой можем зарабатывать уже на третьем уровне порядка 1 миллиона рублей в день. Также не забывай, на данной работе водолаза, как и на всех начальных работах за выполнение 500 маршрутов, ты сможешь получить вот такой вот кислородный баллон, который также можно продать в торговом центре. Я думаю, ну тысяч за 100 его в принципе реально сейчас продать, может больше. Честно говоря, говоря, не знаю на данный момент экономику сервера в плане именно аксессуаров, как они сейчас расходятся, это нужно все дело изучать. Я вчера фармил практически везде, не нафармил довольно-таки немаленькую сумму, как ты видишь. Да, помимо этого я еще попродавал все ресурсы, которые мы заработали в первой серии на шахте, а именно камни, золото, там еще какую-то фигню, отбойный молоток продал. Помимо всего этого я снял деньги, вывел деньги из рефералок. Спасибо огромное каждому, кто вводит мой ник. Спасибо тебе за то, что ты вводишь мой ник при регистрации, вводишь мой промокод, за что мы с тобой вместе и ты и я получаем приятные бонусы в качестве денег. Когда ты достигаешь третьего и шестого уровня, эти бонусы капают нам обоим. Я вывел достаточно много денег, почти 1 миллион рублей, благодаря только одним рефералкам. Спасибо каждому из этих людей. Ну и как ты уже понял, собрав достаточно внушительную сумму, благодаря всем еще и рефералкам и ресурсам, которые я продал, я решил приобрести себе свой любимый скин на данном проекте. Скин, к которому мы с тобой оба уже давно привыкли. Скин, в котором ты меня сразу будешь легко узнавать, если где-нибудь встретишь. Ну а в следующей серии мы с тобой попробуем увеличить наши доходы. Протестируем работы, доступные уже на следующих уровнях, а именно на четвертом, пятом, шестом уровне. Барвиха очень сильно изменилась за последнее время, и я тебе честно скажу, я вчера проиграл целый день, играл допоздна, познакомился с новыми механиками, познакомился с новыми интерьерами. Кстати, интерьер в магазине одежды просто обалденный, а интерьеры в магазинах 24 на 7, интерьеры в кафешках меня просто безумно радуют. Мне очень нравится то, как Барвиха стала меняться. Наконец-то я вижу кардинальные изменения. Но обо всем об этом мы с тобой поговорим уже в следующем видео. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующих видео. Пока!